me entiendes porque luego te arrepientes Soy la manzana que cuidaba a la serpiente Sobrenatural, algo diferente Con el judo se te encaja mi diente Que yo me cago en la madre del teniente Te para la cara y solta a tu gente Que tu cadera me dejó de mente. te gusto porque pienso, porque miro diferentes El volcán que escupe la ardiente la mirada del diamante y el ataque de serpiente No se a la ley ni respeta al presidente Miente, miente Dime que me quieres que te mueres, por verme Que quieres comerme, luego morderme Quieres seguirme, mueres sin verme Mientes, mientes, mientes ah. Que paso por encima de su sonido estúpido Te clavo flecha al corazón, el de ser cupido Que te pones enfrente mío y quedas escupido Que mi sonido estimulante como el ácido La lírica lisérgica revienta Lo que se mira jamás se comenta Pagar tu educación, pagar la renta No vuelves a confiar en quien te mienta Espíritu de diamante, viento no estar en oferta, no pedir disculpas para el que se ofenda.